lompatannya mantul. Hmm. Sadikin ini dibayar atau masih menerima honor ribu per bulan untuk mengabdi sebagai penyuluh kesehatan. Ada juga seorang pria yang anaknya kalau nggak salah sudah empat karena dia menyesal kemudian dia keliling kampung untuk khusus mengimbau para suami untuk dipakai ini, karena dia bilang problem utama pada suami bukan pada istri. Nah, Ismail Hussein namanya. Pak Ismail Hussein ini juga unik karena dia awalnya itu juga dipersoalkan oleh kaum pria di sana. Tapi untuk membuktikan bahwa usia remaja sudah putus sekolah dan harus membangun keluarga bukan jadi nelayan di laut melihat program yang seperti ini it's my

waktu kecil ada perusahaan etnis di sana dia dari etnis Tionghoa kemudian mereka agak minggir ke desa kemudian di desa ayahnya meninggal ibunya akhirnya untuk menghidupi keluarga dia dan dua uh, dia dan kakaknya itu dengan jualan kue ya dokter Lee cerita waktu kecil setiap kali dia lapar dia pulang dia bilang mama aku mau makan Mamanya bilang, eh kamu main sana yuk, yuk terus banyak teman-temanmu sana. Setiap kali dia pulang minta makan, setiap kali ibunya bilang main aja kamu. Untuk melupakan makan